Итак, бисмилля, определенный артикль, лям. Смотрим. Слово бейтон, дом, обычное слово, обычное слово дом. А вот когда мы добавляем л, аль получается вот так, л бейту Смотрите, каламун, л каляму Что это за л? Что означает этот л? Означает определенность. Когда мы говорим Бейтон, это любой дом, неопределенный дом. А когда мы говорим аль-бейту, тогда мы имеем в виду уже конкретный определенный дом. Например, китабун – неопределенная книга, аль-китабу – уже конкретная определенная книга. Например, заходит в магазин и говорит, отдайте мне, пожалуйста, любую книгу. Тогда говорит китаб, отдайте мне китаб, любую книгу. Но когда он указывает на красную книгу, которая во второй полке, говорит, отдайте мне вот эту книгу, определенную книгу. Тогда он говорит «аль-китаб». Вот смотрите, «аль-каляму максурун». Максурун – это сломанное. «Аль-каляму», то есть эта ручка. Вот, речь идет про эту ручку, определенную ручку. Про определенную ручку, поэтому он говорит «аль-каляму», эта ручка. Или же эта сломанная ручка, эта ручка сломанная. «Аль-бабу мафтухун», «баб» – это дверь, «мафтух» – это открытый. Аль-бабу мафтухун. Именно вот эта дверь открыта. Аль-валяду джалисун. Валяд это малыш, ребенок. Мальчик джалис это сидит, сидящий. Аль-валяду джалис. Мальчик сидит. Валь мударрису вакиф. А учитель, мударрис это учитель. Вакиф стоит. Джалис сидит, вакиф стоит. То есть этот, этот ребенок сидит, этот учитель стоит. Аль-китабу джадидун. Джадидун это новое. Аль-Китаб – это книга новая. Валь-Каляму Кадимун – это ручка старая. Кадим – это старая. Новая, старая, новая, старая. Это ручка старая. Это книга новая, это ручка старая. Второй пример. Аль-Химару Сагирун. Химар – это осел. Сагир – это маленький. А Аль-Хисану Кабир – Хисан – это у нас лошадь, а лошадь большая. الحمار صغير والحصان كبير